Halo semuanya, balik lagi sama Devina. Welcome back to my channel. Berhubung Natal baru aja lewat, kali ini aku mau bahas salah satu tradisi Natal yang paling populer di Jepang. Siapa yang sangka makan KFC bisa jadi salah satu menu wajib ngerayain Natal di Jepang? Iya, walaupun cuma sekitar 1% populasi di Jepang yang Kristen, tapi setiap tahunnya, mayoritas orang di Jepang merayakan Natal sambil makan KFC bareng keluarga atau teman-teman terdekat. Jadi bisa dibilang, makan KFC udah jadi tradisi Natal di sini. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan kita semua. Kenapa KFC bisa jadi tradisi Natal di Jepang? Setelah aku riset sedikit, ternyata hal ini bermula dari kampanye iklan yang dilakuin KFC secara masif di tahun 1974. Mereka ngeluarin campaign dengan sebutan Kentucky for Christmas, di mana pada saat itu sekitar tahun 1970-an, kumpul makan bareng sama keluarga saat Natal itu belum jadi tradisi yang kuat. Nah, waktu itu globalisasi benar-benar lagi cepet banget tumbuhnya. Banyak franchise perusahaan-perusahaan dari Amerika masuk ke Jepang. Khususnya industri fast food kayak Mr. Donut, uh, Baskin Robbins, dan yang lainnya juga ikut masuk ke Jepang. Jadi kultur barat lagi itu benar-benar hits banget deh. Nah, saat-saat kultur barat lagi jadi tren, KFC ngelakuin kampanye gede-gedean Bermula dari satu outlet KFC di Nagoya di tahun 1970, berkembang jadi 324 outlet dalam kurun waktu 10 tahun. Dari tahun ke tahun, KFC ngeliat bisnis opportunity yang sangat besar dalam ngelakuin kampanye Christmas ini. Dan karena dilakuin setiap tahun, akhirnya hal ini jadi tradisi Natal di Jepang, di mana setiap tahunnya mendekati hari Natal, orang-orang akan beli KFC. Nah, untuk menuhin rasa penasaran aku, aku sengaja pergi cari KFC buat ngeliat langsung apa bener orang-orang pada beli KFC buat ngerayain Natal. Dan ternyata bener, antriannya cukup panjang. Padahal di sekitar sini masih banyak tempat makan yang lain. Tapi yang antri cuma KFC aja. Kayaknya lebih dari 30 menit deh aku nunggu buat bisa masuk. Dan karena lagi situasi pandemi, kita nggak bisa makan di tempat dan mau nggak mau makanannya harus di take out. Nah, aku penasaran nih, lebih enak mana ya ayam KFC di sini apa ayam KFC yang ada di Indonesia? Oh ya, di sini aku nggak dapat saus sama sambal. Untungnya aku punya saus sambal sendiri dari Indo. Dan ternyata setelah dicoba, menurut aku pribadi, aku lebih suka KFC yang ada di Indonesia. Karena menurut aku kulit yang ada di Indonesia itu lebih crispy dan lebih berasa. Dan juga menurutku rasa ayam di sini nggak begitu asin. Jadi aku prefer yang ada di Indonesia sih. Oke, okay, jadi dari video kali ini aku belajar salah satu budaya unik saat Christmas yang ada di Jepang. Semoga video kali ini bisa nambah pengetahuan juga buat teman-teman yang belum tahu ya. Oh iya, kira-kira ada tradisi unik apa lagi ya kalau teman-teman tahu, tolong tulis di kolom komentar ya. Kalau menarik, mungkin aku bakalan coba bahas atau kalau bisa datengin langsung ke tempatnya atau lihat langsung tradisinya. So, sekian dulu video kali ini. See you on the next video.